现在开始，呃，教大家怎么安装 Python 和 VS Code。那首先安装 Python，我们先在 Google 上面，我们要上网下载，所以，在 Google 上面我们打 Python。然后，大概第一个就是 we l come to Python，打 O R G，就是 Python 网站。那 Python 的网站在这边，你可以看到它的首页这边有一个 download，那你在这边直接点选三点六点四这个版本，我们是使用这个版本。然后 因为 Python 网站会自动侦测你作业系统版本，它预设都是它就会帮你下载，好，呃，针对你的作业系统的那个版本而下载。然后我们点选好以后，它就会自动在跑。那在它跑的同时，那我们去下载 VS Code，那我们一样在这边打 VS Code。那 VS Code 是微软的，那我们可以到微软这边来看。那虽然它的网站是英文，但别。 它下载下来以后是那个中文版，那因为它有作业系统版本的问题，它预设是六四，那还有提供三十二版本，那它网站是不会自动侦测你的作业系统的版本，所以你要呃稍微注意一下，比如说像我们看我们这台电脑，哦，它是三十二位元的，所以那我就要去下载三十二位元的版本。OK，那它会再分成 Install 和 Lib 档，那我们就下载 Install 的版本。那好，这边正在 现在先来开启刚刚下载好的 Python，那我们现在开始安装。那点选以后，那进来安装以后， <coughs> 那这边有一个叫 Add Python 那个 Add 的 Python 三点六 to Path，那就是加入环境变数的路径。那我们选勾选起来以后，然后按 Install Now 就可以了。那他就问你要不要，那我们就可以开始不用管它，就开始跑了。 要一点时间，要稍微久一点。那我们 VSCode 也下载好了，然后那我们也同时再把 VSCode 装起来。那一样点选 VSCode，那这边好，那这个像已经好了，那我们把浏览器关掉。好，他会告诉你就要关闭其他应用程式，那再继续安装。那我们已经除了这个在装以外，我们可以不用理它。了。 这路径这边你都可以不用管它，直接按确定。好，下一步，那在这边的话，我会建议是把这个勾起来，就是这样，针对资源的档案类型这样边那这样扣，注册成那个编辑，器，就是把它就直接点它。 安装好以后，大概就会出现这样子。那我们这是安装好的画面，然后那我们就可以直接把它关闭。好，完成以后，那 VS Code 在完成以后，它会自动起来，自动启动。那我们因为 VS Code 的呃，它是一个，也会同时弹出一个那个它的说明介绍网页。 那在这边大家不要紧紧张，这边会出现一个警告，找不到 Git。那 Git 这边呢，它是一个那个版本管理的东西，那我们这边就直接勾选，不要再显示就好了。然后在这边按上关闭。那在现在我们还不能弄，开始写 Python，那所以说你要在这边有一个扩充功能的部分，你点选它以后，然后这边就会看到第一个，基本上第一个就是 Python。 向微软超资源盘、超支是 s u p p Python 的，所以你这边点选安装以后就可以了。那正在安装中，好，呃，网路有点慢，我们稍微等一下。好，安装好以后，这边会出现重新载入，你再点它重新载入就可以了。然后它重新开入以后，它就告诉呃，这边有一个介绍，你就看它不要再显示就好了。 那那我们怎么样开始开开始弄排呃来开始写一个先写一个排程程式，我们简单一点。好，那 ES Code 它的使用方法很简单，就像我们开一个资料，它是以资料夹作为专案，但是它每一个档案都还是可以独立执行。那我们现在就在呃媒体柜里面用文件选择这个资料夹，哦不行，那不能选择媒体柜。好，那我们来选别的位置。我们在本机里面，我先建了。 OK，好。那在这长沙资料夹里面现在是没有档案的，那我先去先呃建一个新档。这边建立的新档，副档名是要打的哦。那他就知道，他会自动判断他是拍那他判断好拍 n 以后，那这边又会连续弹出几个讯息，因为他还蛮自动的。那你第一个讯息你可以先不用理他。那这边我们看第二个。 第二个是跟一个写作风格有关的，那你这边可以直接按下 install 那个 py pilot，把它装起来就可以了。那这边它会自动会弹，会自动跑，跑完以后就 OK。好，好，那我们现在放大一点来看。那现在还在跑，它会把一些套件装起来，然后协助你在撰写、拍 n 程式的时候，可以自动做一些事情。 好，那我们现在就开始看我们第一行，呃，我们来写一个简单的拍摄程式，然后看拍摄能不能 run 起来。好，这边呃，已经，我这次就是一个很简单的拍摄程式，那我们等下就看终端机这边能不能出现它那个我们写的东西。那这个。好。 代表还没存档，那我们假设现在把它存档起来。好，存档以后，那我们要怎么执行呢？那我们可以用，在这个界面点右键有一个 Run Python File in Terminal，那就是在终端机执行。哦，那我们用一个最简单的方式，哎，它出现了 Hello，点 Hello c s 我就代表它有成功。那在这边有的时候，我们为了让呃，因为其实很多城市会有一些，就是它符合的一些嗯。 文件的格式化，那你只要向这边点选的话，它就又会告诉你，哦，你要安装一个那个呃 P e P 八的这个那个写作格式 Auto P e P 八，那你这边可以点选。那通常我是建议，就是跟老师讲这样，一次都把它弄好。那这样你以后在存档的时候，它就会自动把你的文件做一些比较正规化的格式化，那你就比较不会出问题。那假如像现在我们有装 P e P 八，就可以在问题这边看到。 哦，这是这不是，这是 PyLint 的，那我们也就以看到有一些问题，那你可以存档以后可以解决。好，那以上就是整个安装。